мурда биз чекит булагынын сүрөттөлүшүн тургузганбыз азыр болсо эки фокустун артында турган а б нерсенин сүрөттөлүшүн тургузалы алгач а чекитинин сүрөттөлүшүн тургузалы ал үчүн биринчи шоуланы башка оптикалык окко параллелдүү жүргүзөлү бул шоула сынган соң фокус аркылуу өтөт экинчи нурду болсо линзанын оптикалык борбору аркылуу жүргүзөлү бул нурлардын кесилишкен а бир чекити а чекитинин сүрөттөлүшүн берет эми б чекитинин сүрөттөлүшүн табалы биринчи нурду башкы оптикалык ок аркылуу жүргүзөбүз экинчи шоола катары өзүбүз билгидей б д нурун жүргүзөбүз андан соң ага параллелдүү экинчи оптикалык окту фокалдуу тегиздигин чийип линзанын экинчи фокусун табабыз тагыраак экинчи оптикалык октун фокалдуу тегиздиги менен кесилишкен чекити бул фокустан линзада сынган б д нурду башкы оптикалык окко кесилишкенге чейин жүргүзөлү б чекитинин б штрих сүрөттөлүшүн алдык а бир жана б бир чекиттерин бириктирип нерсенин сүрөттөлүшүн алдык ошондой эле а б нерсенин ар бир чекити үчүн а бир б бирде сүрөттөлүш алса болот а бир б бир чыныгы тескери кичирейтилген сүрөттөлүш